una grande crise milionária, não só por essa revolução tecnológica, por fake news, mas também porque as redações perderam um capital grandíssimo. Não podem ter aqueles jornalistas que passavam anos em formação, que cresciam dentro das empresas, não é? Agora tem jovens que cobram metade, menos da metade, e isso se cobra, sabe? Há, muito pouco dinheiro já nas redações, não é? foi muito complicado para eles fazer a passagem Eh, para todas las grandes eh, eh hacer esta pasaje al digital, pensar diferente, y modelo de negocio que ya un un elefante, ser pequeño y acho que comienzan a haber cosas mucho más interesantes de otra manera Por ejemplo en México, eh, en América Latina, existe Radio Ambulante, que nació de, National Public Radio en Estados Unidos y que son jóvenes, súper formados y que están haciendo un jornalismo increíble que no podría haber sido feito desde una empresa porque siempre una empresa de media tiene intereses. Un día una jornalista casi me mata porque yo dije eso, que no había <laughs> objetividad en el jornalismo. Y por suerte un profesor defendióme que estaba presente en aquella conferencia y dice, sí, nos pues, media, nos hacemos un máximo posible dentro podemos. Y eso es lo que hacemos en cualquier media, lo máximo posible donde, donde estamos porque siempre intereses de negocio. Y entonces cuando surge este grupo de jornalistas que además son crowdfunded por los oyentes, y que tienen la libertad de crear exactamente lo que quieren y de hablar de eso que quieren. Eso para mí eh, es súper aliciante. Sé que hay muchas cosas y nos tenemos que ser los primeros, ¿sabes? En parar las cadenas de falsa información, los chats de familia, eh, de hablar con los jóvenes y hacerles pensar diferentes las cosas, de abrirnos al diálogo. Em, no solo decir, esto es la verdad, eh, tenemos que oír porque a veces las personas acreditan en cosas que oyeron y en cuanto ya oímos más, sin desacreditarlos, esos niños comienzan a decir, mm, que esto no está no está ¿Sabes? No podemos ser tan, tan, fechados a única verdad, tenemos que construir la verdad juntos.